I parla de... Si sí, a vegades es parla de la poca presència de la dona en el en el meu punt i hardcore i això, i al final només és un reflex de, de lo que hi ha a la vida real. Aquí passa el mateix, hi ha agressions sexistes, hi ha babosos i aquestes coses. Per vol que crido! Defensem nosaltres, els que volem! Els teus braços, els teus mans, com la vida! A no observar! Se observar! Que deixem cuidar el temps! Que deixem parar el temps! Que treball, que deixem tallar! Que deixem portar el paper! Que deixem temps! Protògic! Arrisar i les Els teus ulls són veuràs! com que tot el que diem suporta el vent, tenim aquí les lletres i qui vulgui saber què diem, perquè cantem en català, però, però no, no és propaganda política. No és propaganda política. Qui vulgui una que s'apropi. No se vale delegar la responsabilitat. a otra gente. Ningún bol, Oh, no, no és un karaoke, eh? Bueno, mira, t'ho direm. Aquest tema és el que tenim a...